حرام ابقى من دونك عايش وحدي مثل الوحيد بغربة وما حد عندي حرام ابقى من دونك عايش وحدي مثل الوحيد بغربة وما حد عندي حرام